есть. Будь здоров, не кашли. И ну, ты будешь ждать, пока тебя не заберут. Ты торопишься куда-то? Что потом-то с этим делать? Это, это хороший вопрос. серых микроавтобус, кстати, там едет. А, он поворачивает. Точно, он на поворот идет. Там, да город. ресторане стороне Катькина? Да-да-да-да-да. О, Ира, привет! <laughs> Я тоже прикололась, вдруг Ира, Ира, мы бежим, нам... А мы... я тоже бегу тоже туда, туда? бежим как Привет, Жень! Привет! А, вот так вот, видишь? Да. У нас тут мероприятие одно. Алло. Понятно. Вы поворачиваете, да? Ага. А вот все, все, все, на повороте вы где-нибудь тормозните. Все, все, бежим. Так, по деньгам сколько? Бежать холодно. А? Промерзает. Э, Но... Ваш закроешь меня? Закрыть? Хера вообще? Можно закрыть и уехать. Короче, а давай еще 5 минут. Давай 10. Да? А? 10 хотя бы. 10? Давай. Осталось 2 минуты лежать. Какой-то чувак подошел, мне кажется, пошел, стоял, пиздел, пиздел, потом пошел смотреть номера домов. Можно встать, положить крышку гроба и просто покипетировать. Все, встаешь. Что так сегодня? Полуторакилометровая. Что значит, что так, что более. Э, смысл в том, что, ну, вы знаете, да, про дискриминацию прав отцов в вопросах э, опеки над детьми. Ну, в качестве примера могу привести стандартную классическую ситуацию, когда мужчина с женщиной разводится, и суды... Ну, я, да, я понял вас, что, и, да, да, э, да, говоря, встают практика, на, она встает на да, да, на сторону матери, матери и, нежели Ясно. То есть у вас именно вот э, тут э, взаимоотношения, грубо говоря, мама, папа и э, вот эти права. да, да, да, да, угу. совершенно верно. Понятно. Я бы просто тогда бы в более глобальном бы смысле бы вообще, да? Так это э, Само... акция носит международный характер, потому что мой конкретный случай, он э, связан э, с тем, что у меня ребенок вообще за границей живет. И приходится прикладывать очень большие усилия для того, чтобы просто хотя бы видеть ее иногда. А что за акция? А я здесь периодически провожу акцию в честь защиты прав мужчин да, против дискриминации прав отцов. Давно стоите? Сегодня? Минут 25. Подходили, ну, а полиция. Мне это что не подходит. У вас есть паспорт? Да, конечно. Так вы каждый день? Нет, не каждый день, но периодически я обычно просто пикетировал. Доступный коммерсальный нас уже больше на плане. Но вы не пикетируете, пикетирую я. Надо просто плакат в руки Уже фотографировали много раз. Сегодня было? Нет, сегодня не было. Спасибо. я в кадре буду, да, потом? Ну, уже да. Спасибо, удачи. Спасибо. Прямой эфир? Нет, не прямой. Подробный фотоотчет у вас. Требует. Требует. Понятно. экстерминации прав отцов. Слышала? Да. Алло, ты слышал? Правильно. Совершенно верно. Музыка скольки будете, если Да, я думаю, что, как правило, больше часа, полутора акция не длится. Устаешь, замерзаешь. 25 минут, может, уже 30. До двух, до полтретьего. Максимум до трех. Да, еще минут 30. А вас кто-то вызвал? Или э, мимо проходящий патруль видел? Просто кто-то звонил. Да. Санкт-Петербурга, вход которого... сегодня отправится в Казахстанскую конкурсу православной Украины и Петербурга, вход которого... документ ваш можно? А уже предъявлял. Еще раз. Цель какая акции ваша здесь? Выступая против дискриминации прав отцов. А данный предмет связь спором что является? А, права отцов. Покойтесь миром. Перепишу ваши. Пожалуйста интересного способ выражения. Вы сегодня тоже модный. Детей мерить. Детей Сери сериал будет отец. Это я. У меня. Это моя тема. Нормально? Нормально. Нормально. Я с вами согласен. Спасибо. Движение поддерживаете? Или вам нельзя с свою точку зрения высказывать? Ну, не в таком плане. Я понял. Спасибо. И до которого времени Я думаю, что минут 40 еще не будет. Приглашаем вас вместе с нами сегодня отдохнуть. Приятно, интересно провести свободное время автобусной экскурсии, что с сегодня, прямо сейчас обзорная. Слушай, ну просто проходил. я видел прям чувака, который шел, шел, так остановился, посмотрел, телефон достал, начал звонить. Chief McNichol speaking. Is this the police? Базарил, базарил, базарил, у него, видимо, спросили, а какой адрес? Do you know the way? I know the way он пошел туда на угол смотреть табличку. Там таблички нет. я думаю, это стопудово он вызвал. И просто такой вызвал, трубку повесил и пошел дальше по всем делам. Спасибо. Приглашаем вас вместе с нами сегодня. День добрый. Добрый день. Инспектор отдела охраны общественного порядка Центрального района, лейтенант полиции Семенов Дмитрий Иванович. Ваши документы. Максим Валерьевич, да. Э, вы сейчас будете задержаны, доставлены в территориальный внутренний дел э, по статье 7.1 занятие земельного участка. Незаконно так как ваша конструкция занимает определенную площадь городского участка, не согласована. Я понял. Так что сейчас подъедет служебный автотранспорт, угу. мы в него пройдем, присядем и доедем до С реквизитом что делать? А вместе с нами поедет. Вместе с нами поедет. Я да. понял, хорошо почему именно сегодня решили в таком в таком образе? Обычно с плакатиком. Я стоял здесь с плакатиком неоднократно, раз. Да я знаю, да. Ну, я, да, даже ну, Вот сегодня решил вот так вот. Здравствуйте, Здравствуйте. гражданин. Здравствуйте. А вы уже ознакомились с документами? Да, конечно. Мы усматриваем 6 и 22 это осуществление веночного пикета с э, участника веночного пикета с использованием сборно-разборной конструкции, и в то же время мы усматриваем здесь нарушение э, статьи 7.1 занятия земельного участка. Понятно. после чего мы вам сообщаем, что вы задержаны, будете доставлены в отдел полиции э, для дальнейшего разбирательства то есть мы не исключаем того момента, что судом будет прекращено, не исключаем. Но тем не менее, тем не менее, нами будет подготовлен материал, материалы, направлены в суд. Я понял, ясно, хорошо. Я коллегам пока документы Не, а можно все-таки Ну, тогда пускай они у меня будут, если вы так переживаете. Все-таки решили задержать. Сначала вроде не было, да, такого решения? Ну, Суть-то в чем? Проводить одиночные пикеты можно, когда вы стоите с плакатом. Но один тонкий нюанс, э, что вот я, допустим, в данном случае э, данную конструкцию расцениваю как э, сборно-разборную.